გამარჯობა თქვენგობრებო. ამ ვიდეოში მე მინდა განახოთ ახალი ქართული Minecraft-ის სერვერი. ერთ გადახედვაზე თქვენი ფიქრებს რომ ეს არის უბრალო სერვერი, მაგრამ არა. ამ სერვერში თქვენ შეგიძლიათ ითამაშოთ პარკური და მოთით დაგათვალიერებინებთ ამ სერვერს, რა არის საერთოდ აქა და რა რეჟიმებია. მაგალითად, აქ გვაქვს ლობი, CPT, Skyblock, SMP, ოღონდ რა ქვია, ჯერჯერობით აკეთებენ პროფილი ფარტიკლი და Skywars-ი. მოდი დავაჭიროთ პროფაილს და აი აქ შეგვიძლია ავრჩიოთ მაგალითად რამე პრეფიქსი. აი DDoS შეგვიძლია ვიყიდოთ 1200 ტოკენად და ტოკენები თქვენ შეგიძლიათ იშოვოთ პარკურში, აი იქით. ან შეგიძლიათ პოსტა მიხვდეთ delivery მენთან და თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ დიალი რევარდის 70 ტოკენი ყოველ 24 საათში. და იყიდოთ რამე რანკი. მოდით ახლა განახებთ რა თამაშები არის ამ სერვერში, ან უბრალოდ რა რეჟიმები. მაგალითად მოდით განახებთ პარკურს. ვაჭერთ პარკურს და ვიპარკუროთ ახლა და ყოველ 10 მიზანში ჩვენ გვაძლევენ ტოკენებს რა მოკლედ მიხვდით რა და ავტომატურად აგენერირებს ბლოკებს ანუ და ასე შეიძლება გინდა 1000-მდე ასე გინდა 10000-მდე არა აქვს მნიშვნელობა ასევე აი აქ ფარტიკლი და SMP ჯერჯერობით კეთდება რა ასევე თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მისტერი ბოქსები მაგალითად მე მაქვს 12 მისტერი ბოქსი და ამ ვიდეოში მითხრა რომ გავხსნათ ეს ბოქსები მაგალითად მივდივართ აი ამ ბოქსთან ვაჭერთ და გვიგდებს აქ ბოქსებს რომლებიც შეგვიძლია გავხსნათ და მოდით გავხსნათ აბა პირველი ბოქსი და ვნახოთ რას დავაგდებთ რა ვიცი აბა და ჩვენ დავაგდეთ ფეთ აიტემები და ესეთი რაღაცეები ეპიკ ვილიჯერი აა ეხლა ვილიჯერი მყავს კაი მოდი გავხსნათ კიდე რამდენიმე ბოქსები აა აბა რას დავაგდებთ აქიდან და ჩვენ დავაგდეთ ესეთი ლამა. კარგით, აბა კიდე გავხსნათ, მოდი. ბოქსები, აუ გაიწიე შენ. აუ, აჰა. კაი, მოდი თან დაუჭირეთ და ისე აა და კიდევ ერთხელ გავხსნათ, აბა. აა რა გვაქვს და რა გვაქვს ეპიკ ბანერი რაღაცა და ისე ფეთ აიტემები. და დაგვჭირს სადღაც რამდენი კიდე დაგვშა 9 5 და მოდით ვნახოთ რას დავაგდებთ კამონ ორი ჰეთი ახალი ორი ქუდი და დაგვჩა 8 აჰა მოდი კიდე გავხსნათ აჰა და ჩვენ დავაგდეთ ისევ ეპიკ ლამარი თუ რაც არა ისევ ლამა დავაგდეთ და ისევ ფეთ აიტემები. მაგრამ თუ თქვენ ფიქრობთ რომ ხოლოდ ერთ ნივთს აგდებ და რაღაცა დებილობას და ვსო, მაშინ ეგრე არ არის. მოდი კიდე გავხსნათ მაგალითად. აა რა რა ის მომცა რაღაც. რა ფარტი ფოფერ გაჯა, აა გაჯეტი მომცა. შესანიშნავია. ხუთი ღა დამჭადა, სო. და თუ ჰეთი იქნება უბრალოდ გამიტოვებ აა ვა ისე smile emoji მომცა ემოცია მოგცა მერე მაგ ყველაფერს ნახავთ რა დავაგდეთ და ეხა მაგ დარჩენილი 2 ლეგენდარი ლეგენდარული რაღაც დავაგდე აი და ეხლა უნდა გავხსნათ აი ეს 2 და შიგ წერია რა გვაქვს 10 დოლარი აი აბა მოდი გავხსნათ 14 მისტერი დასტი. აუ ეს ძალიან მაგარია. მოდი ახლა კიდევ ერთი გავხსნათ. 14 მისტერი დასტი მომცა. აა ეს ვინ არის? ვა! გონი რაღაცა ლეგენდარული დავაგდე. და მისტერი დასტები სადაა? შენ მინახარ ვაფშე. კაი გამომყევი. ახლა ვნახოთ აბა რა გაჯეტები გვაქვს. რო დავაგდეთ. ავი ხო აი smile emoji ა ახლა ვიცინი უყურე ძალიან кай არის ძალიან кайა гаджетები სად არის миниатюრები 1 9 5 гаджетები ცხოველები რამდენი ცხოველი მაქვს 6 ემოუთები 1 гаджетები სადაა ვაფშე ფარტიკლები 1 სუაითები აი гаджетები 3 მე მაქ fan game-ი NPC აბა fan game-ში რა გვაქ აა ვიცი ეს რაცა აა დაესე პლეაჟზე ჯდები ანუ ლობიზე კაი მოდი ახლა გავაოქმოთ ეს ყველაფერი და თუ რამეა შეგეშინდეთ შეინახება ეს ყველაფერი და მოკლედ მოდი ახლა შევიდეთ სადმე э, skyblock-ზე მოკლედ ჩემოვედით skyblock-ში და პირველ სასაც ხედავთ ჩვენ გვაქვს member kit-ი და ანუ ჩვენ პირდაპირ გვეძლევა ეს ნიფთები რა ხე საჭმელი რა და ასევე გვაქვს აქ რამდენიმე რაღაცა აუქციონი შეგვიძლია გავხსნათ აუქციონი და ვიყიდოთ რამე აი მაგალითად რამე ნიფთები რასაც ყიდიან უბრალოდ აჭერდა ყიდულობ მოკლედ ასევე ჩვენ აი აქ გვაქვს სერვერის ვოუთი ჩვენ შეგვიძლია დავავაუთოთ სერვერი, აი ასე ძალიან მარტივად command-ით /vote და შეგვიძლია გავხსნათ ეს ბოქსები რა და დავაგდოთ ფული ან საერთოდ ნივთები. და თუ შეიძლება როცა სერვერი შემოხვალთ, ეს გააკეთეთ. იმიტომ რომ თქვენამით ეხმარებით სერვერს. და შეგიძლიათ მიიღოთ ბევრი კარგი საჩუქარი. ასე ვიცი უმრავლესობას რო გიყვართ კეფე, ანუ coin flip-ი და თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ თამაში coin flip-ი რა. და ფული მოიგოთ რა ამ სერვერში ან როგორც казино რა თითქოს ეგრე არის მოდით ახლა განახებთ როგორ შექმნათ ჩვენი აილენდი ანუ შექმნათ ჩვენი sky block-ი ან უბრალოდ აილენდი ასე აქ არის ერთი მაგარი რაღაცა მინიონი მოდით ნახოთ შეგვიძლია დავდგათ მინიონები და მივიღებთ 50000 დოლარს ხო ძალიან მაგარი რაღაცა არის ასე ჩვენ შეგვიძლია გავყიდოთ მინიონი მოკლედ მივხვდით რა და როგორ შექმნათ ახლა ჩვენი აილენდი პირველად ჩვენ უნდა ჩავწეროთ კომანდი ის გავგზავნოთ და ჩვენ ამოგვიგდებს აი ახა აილენდი შექმნას ვაჭერთ აილენდის შექმნას და დავაჭიროთ აი ამას და ჩვენ შევქვენით ჩვენი skyblock-ი და ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვითამაშოთ skyblock-ი ძალიან მარტივად აი აქ ნივთებიც არის დაგენერირებული მოკლედ შემოვდით ამ სერვერში ეს არის ძალიან კარგი სერვერი ipeu.rislands.ga ip იქნება ასევე ახ ვიდეოს აღწერლობაში და ასევე სერვერის ვერსიაც იქნება აღწერლობაში მაგრამ თუ თქვენ გაინტერესებთ სერვერი რა ვერსიაზე არის მაშინ სერვერი მუშაობს ნებისმიერ ვერსიაზე დაჟე 1.19 ვერსიაზე. მოდით ახლავე სერვერი მუშაობს 24/7-ზე და ასევე სერვერის დისკორდი იქნება აღწერლობაში. მოკლედ სერვერის ვერსია ნებისმიერი. რას ფიქრობთ ამ თემაზე თქვენ დაწერთ კომენტარებში.